В каждом сердце есть живая рана, В каждом сердце не оплачен плач. Вышел на эстраду ресторана, Нищий обоз плач. А тогда он медленно и верно поднимал потухшие глаза, залезая. А глаза を До утра ласкает твой скрипач Скрипка, что разгребаешь, играть уже не может. keep on